Salam Sobat Buruh Migran, uh, dimanapun Anda berada, kawan-kawan, pada hari ini saya Abdul Rahim Sitorus, seperti biasanya ingin menyampaikan bahasan persoalan-persoalan hukum, terutama yang menyangkut persoalan oversubding alias biaya pembebanan biaya penempatan berlebih yang teramat sering dialami oleh kawan-kawan buruh migran di berbagai negara tempatan. Nah, kali ini klinik hukum seperti kawan-kawan lihat di sini kita khusus membahas overcharging alias pembebanan biaya penempatan. Overcharging ini istilah yang sudah uh, tidak asing lagi kan didengar oleh kawan-kawan terutama kawan-kawan uh, buruh migran Indonesia yang di Hong Kong, Taiwan dan Singapura. Umumnya isu atau persoalan overcharging ini memang hampir semua dialami oleh kawan-kawan terutama yang di negara penempatan Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Bagaimana dulu persoalannya? Ah, berapa kali eh, di suara buruh migran, radio suara buruh migran, kawan-kawan tentunya bagi yang sudah pernah mendengar sudah sedikit banyak paham. Namun di sini kita boleh ulang sendiri, ulang kembali uh, ada pokok masalah, berapa pokok masalah menyangkut persoalan overcharging atau pembebanan biaya penempatan berlebihan yang dialami oleh kawan-kawan buruh migran. Pokok pertama adalah apakah ada aturan hukum baik menurut aturan hukum Indonesia maupun aturan hukum di negara penempatan yang mengatur tentang persoalan overcharging. Misalnya di Hong Kong ya atau di Taiwan. Ini pokok persoalan yang harus kita pahami secara benar. Bagaimana memahami overcharging menurut undang-undang kalau di Indonesia kita menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri Kebanyakan kawan-kawan mungkin beranggapan uh, persoalan upward charging, persoalan pembebanan biaya penempatan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang 39 tahun 2004. Makanya pokok persoalan yang kita tanyakan kepada kawan-kawan, apakah ada Undang-Undang nomor 39 mengatur tentang overcharging? Ini satu pokok persoalan yang harus kita bahas kita pelajari mestinya secara detail. Tapi pada kesempatan ini uh, kita hanya sedikit saja mengungkap karena lebih banyak nanti kita bahas polanya, kemudian contoh kasus. Nah, satu ada aturan hukum. Apakah ada aturan hukum baik di negara penempatan maupun di Indonesia yang mengatur tentang persoalan overcharging? Kemudian yang kita ungkap ini bagaimana praktik overcharging? Misalnya di Hong Kong itu bagaimana praktiknya? Di Taiwan bagaimana pula praktiknya? Nah, dari dua pokok masalah ini, apabila kita sudah bisa tahu jawabannya secara umum paling tidak, tentu akan muncul persoalan yang ketiga. Di sini ada yang muncul persoalannya, mengapa terjadi overcharging? Karena kita di sini bicara uh, pendekatan hukum, ini klinik hukum, terutama saya tentunya lebih melihatnya dari perspektif hukum kalau kawan-kawan yang pernah belajar hukum, tentu pernah mendengar yang namanya teori efektivitas hukum. Secara sederhana, pertanyaannya kita tahu, nanti kita bisa pelajari, dan sudah kita, sebenarnya saya banyak ungkap ya, di Facebook kemarin, dari berbagai eh, diskusi di suara ini ya. aturan hukum Indonesia ada mengatur tentang overcharging. Begitu juga Hong Kong. Hong Kong ini ada standar uh, biaya yang boleh dibebankan kepada buruh migran atau kepada TKI. Kawan-kawan Hongkong semuanya hafal, pasti hafal. Biaya yang boleh dibebankan kepada TKI atau buruh migran Indonesia hanya 10% dari gaji pertama. Jadi kalau sekarang ini gaji eh, kawan-kawan buruh migran Indonesia di Hong Kong sekitar 4 ribuan 4 ribu dolar Hongkong ya 10 eh, persennya jadi sekitar 4, 400 dolar itu hanya 400 dolar lah yang boleh dibebankan dipungut kepada TKI atau buruh migran Indonesia apabila ada pungutan lebih dari 400 dolar Hong Kong itu adalah praktik overcharging